ना कुछ बोला ना कुछ तोला मुस्कुरा के दिया जो दिया तू ही धू तू ही छाए और कुछ ना जाना बस इतना ही जानू तुझ